hivyo. Hello guys, welcome back to our channel. We are the Narams family. Leo kuna watu wanaenda kulia. <laughs> Leo the Lebrons family are coming here and we want to surprise them with a prank kali sana kali sana eh. Leo watajua hawajui, watalijua GG <laughs> guys, keep it to the end because hii prank tutajifanya like tumekosana eh? tutajifanya tumekosana, tuone reaction yao itakuwaje. We want to pretend as if we are arguing, we are arguing so yeah. that we can see their reaction guys keep it locked na kama uja subscribe please subscribe press your like and the notification bell na ucomment hapo chini, kindly comment mm. down below yeah. Guys, hi prank, this prank one in a million. <laughs> Hawa sasa watajua ajui Lebrols. <laughs> Sawa, mtajua mjui. Waambie kitu. Don't forget to subscribe and stay tuned. I want you to tell people that we do websites. Guys, we do websites so cheaply. We charge so cheaply. Yeah, e-commerce websites. Yeah. Mm -hmm. like this one yenye hapa. Mm -hmm company website so guys come and give us the job yeah we do very good nice looking website mm -hmm. thank you for the guys wenye wamekuwa wakitupatia kazi mungu awabariki sana that is how we survive mm. so mtupeni kazi bana kazi ya website eh yeah rank ianze yeah Welcome home. Poa sana. Karibu sana. Najua mmechoka ile mbaya. Eh? Wewe wewe, eh, at least tumefika leo. Karibu tu. Eh, <laughs> eh, Mazemi, hata hiyo barabara tunatumia leo imekuwa sijui mbona imekaa faa hivyo sana. Mlipitia gani? Hii ya Outer Ring. Oh, mm. eh. Mlipitia mbali. Wewe manze stasha amedozi mm. yeah. <laughs> alikuwa amedozi mbaya sana mbaya mbaya manze tumelala kuamka nauliza tumefika wapi <laughs> bado tuko tao eh, akuli mimi ambayo ningesema tumepitishwa eh, hiyo place alafu mimi naendeleaje sisi tuko poa yeah. ile place tunafanya yeah. ndio tunakaa yeah. kwa nafanya fanya mpaka job kiasi niliamua kuhama na Nakuru kabisa ai <laughs> ilibidi tu eh watu wa jiji eh, ndio Nairobi ndio nimeiona maana Nakuru eh. place poa ndio mm. sasa ni place eh, ukiritaya hivi mashamba mashamba hivi nitaka hizo matai eh ndio na kuna siku moja nimetry kuishi hata hao unapita Nax cha tu by the time mtoto wako atakuwa shamka atakaa ni mmoja yeah. yeah. Lucia anakuwa tu smiling machine. Hmm? <laughs> smiling machine. Ku smile smile tu. Eh, mm. No, sana. Nairobi inawapeleka hizo skuli mmekaakaa I think C plus by. Yeah. At least hapa mtu anaweza kufanya content nyingi sana. Sana. Mm. Sana. 2m unapata huko sio ni lazima iko ni 4 na ni place hata unashinda hii place wanauzia hii 4 kichaka sa place kama sio kapa hii place huko kichaka eh yeah, exactly hmm? na wase is so so expensive hadi niliona saidi ya chipo huku chipo ya 8 unaikawa chipo nax na nitao so Yeah. so lakini chipo yenye unaikana msee wa yeah. <laughs> bado simbona tunasemanga life nax ni chipo yeah. je leo mm. i think wao ndio wasee wenyewe wanaishi unajua kupata pesa si rahisi mahaso si mingi hivo exactly hata kazi mm. hapo unaweza toka tu kiasi upate hapo hata msee anachimba mahali mbili kusaidia eh. upate wapi juku mpaka makampuni ni most tao mm, yeah. maso ni mingi we a lot hey babe yeah. Unaweza pikia aje watu turungi na wewe? Si tupatie soda. Eh. Nafika chocolate. Sasa ah, hiyo hiyo turungi wewe, patia watu soda bwana. Sasa nini unafanya? Hmm? Na upatie watu turungi. Ndio kuna idisha na rubi bwana. Au ah, usichoche. <laughs> Ah, ni kweli. Sasa hiyo nini anafanya? Sio bado iko poa. Wewe wachana na mimi, ni nini bwana? Babe. Ah, huwezi fanya hivyo. Wapi? Eh, ishi na duka ununue soda. Chocolate ni poa. Wewe mara hata mnakunywa turungi hiyo sana. Chocolate is good. Eh, iko free Nunua kitu ya maana. Jeki, si ulikuwa unajua wanakuja? Eh, na nilikuwa nimesema nitatengenezea chocolate kwanza. Na nikupatia dough ishi ununue. Niko nayo. Sawa ni nini unafanya hapa saa hii? Babe, wacha wa take chocolate first and then hiyo ingine tutafanya baadaye. Wewe niachishe bwana siko hivyo hakuna cha sijui nini wewe wachana na mimi chocolate iko poa by eh. wachana na mimi ngoja kwanza sasa unataka kuniaibisha kwa mbele ya wazee aibu sio ulileta soda. Sasa umeamua eh, unapasua TV. Wewe sio ulileta soda. Wachana na hiyo TV wewe. Leta soda, wachana na. Hai, zimsapasua basi, zimsapasua meza. Sasa ndio kiaribu nini bana eh? Hai. Kai. Endo leta soda bana. Babe what is happening? Ndio soda. Ndio leta soda. Acha mama. Wewe pikia watu turungi hapa hivi. Chocolate. Wewe pikia wase turungi. Hiyo ni ile sasa hiyo ni nini? Kai by the imagine hata iko na pressure by the. Ah, hapana, unajua? Imagine hadi tumetoka kukula tao. Imagine tumekula tao. Tumekula tao. Sawa, umekula lakini sasa kama hapa tumewakaribisha. Hapana, huwezi huwezi kwa hivyo bana. dakika tano tu. Si haraka. Imagine hata tungichukua wacha twende bas tutakuja no, no, msiende ah, wacha ni kitu okay sawa mwishie kwa nini ah, ah, siko sawa but hii ya hii ndio siko imagine hata sio like ni kama sisi sasa sisi ni kama tu watu wengine si kama nyinyi mnakuja ya nini si ni kitu ya fast yeah. pia wageni at least wana calm down before kwa sababu the main thing ikopoa kabisa imagine ikopoa ikopoa hapana imagine tunaelewa hata sisi ntakugonga ah, hapa saa ntakulala ah, hebu mwambia mia ule tu ni achana mimi kwa sababu sasa hivi ni niko na mawasira nisikwambia hapa sasa hakuna haja hata hiyo akiola imagine mm, hata sijui mbona amekasirika hivyo hapo Cheki, wacha wacha na mimi bana, cheki. Kwanza bana. Ah, wacha. Wewe wacha, ah, si ndio kwani? Emergency poa. Sasa hii inaje ifike hapo? Si lazima ifike hapo imagine. Fanya hivi, wewe ndio ulete soda. Tuko fiti, si lazima. Sasa unataka kuenda wapi? Ni mwana mtuko fiti yake. Hakuna hapa sasa. Tuko poa, tuko poa. Imagine sasa uni uni demu yako alafu na msukuma hivyo kama kaka yake mama ya watu wake. Tuko hivyo. Ndio please. Kuna wageni. amesema pole tena mara ya pili tena aja imagine haifai kufika hapo hata by the way haifai kufika hapo si tumesema si tuko fiti si lazima yaani, tukunywe soda ndio tumekuwa welcome that's what you want fine eh yeah, leta soda eh, lakini akiwe yake but still come down the past vita vita hizi solve kitu yote akiwa live seriously alafu wewe unapiga joif yako wewe ndio leta sura ama kufanya ndio tu basi sisi kama mko issues mkilia basi at least hata issues kama hakuna wasa itakuwa poa basi sasa unajua imagine ndio sio kwanza tumekuja alafu ina unataka kuniletea wasema kama hapa sikiliza ah, hivyo ah, ah, si nini mbaya ndio nakwambia je sisi tu ni kama tu nyinyi eh, hakuna hakuna kitu nyinyi eh. ah huyu ni kama jamaa nara aiwe akiwacha tu lakini unafanya hata sisi tunakuwa kwa situation yenye ni awkward by the sasa hivi mimi ah ndio hiyo at least ingekuwa dem na chali tungeelewa unajua ngoja ngoja kesho wewe ngoja usikuwa utaona utajua kenye na feel saa hii wawezi kuwa unanifanyia hivi bwanamngeenda kubonga tu basi hata kaa ni bedroom imagine hata jaris voice hiyo time yote hawa nikupe kofi za aibu mpaka nashangampaka nashangaameweza kuwa nachali unaweza unaweza jua hawa wanakadiri au lakini saka mpaka unaelewa sipendi kuona mtu akilia ngoja alafu tv ai tutaipeleka kwa fundi niweke skrini saa ni skrini tulijua ni skrini itaharibika lakini uko shaharibika mi kwanza kuona tv imepegashwa nikajua basi hapa sasa kumeharibika na sasa uwezi toka uende juu uwezi jua after hapo nini itahappen ilikuwa mwisho kuwa huko soma sana kama yaki lazima tutawapata hata hata kuona kama nje baada <laughs> yeah ah sasa tumewapata leo mhm kujeni Naram's family. Kindly please subscribe kwetu na kwa na kwa. Na kwetu mkuje. So guys, leo tumepatwa lakini we'll make sure we'll make our come back. Come back muhimu. Hata mwezi pata. Sawa. Tutaona. Hata hata kama ni 3 years from now. One day, one day, one day. Kasi hiyo mwezi pata. Hiyo tunakuwa rada. Sawa. Mtashangaa. Guys, bye. Subscribe, subscribe. Bye bye. maka tumewashika leo kuna place moka nilikuwa nasikia tu kaa nitacheka tu mbaya mbaya Hey, eh, nimesikia kaa nitacheka bana bye guys subscribe guys.